tu papo honi ami me ye ke le tsu ni aga aga de mo ji jaso tu pa shi ni hi po honi ami lo tsu pe honi ami aga tsi ya tu ni ni tu pa ni pu e ri pu ji je lo ni pa no tsu no pe tu pa shi ni ni pu me we ka pu ti de tu pa hi ni pohne ami ke nume ga to ke mi ni de ke jine ne ga to ni ami ke mi e putzi mi je ne hi e, ga me che to fo am tsuka 那些包你一落盐，那些说你包呃，百克到呃一次八块钱落到，一这不算钱，他那些，每一个两次说你包落盐的，落十克说你几块？啊，你多落盐？哎呀，萝卜好吃，萝卜好，还多吃点嘞，一少放很多的。 ne ye de palo pa ye ne ke tsu ko ne a ga do ya na ta he ya ga we pa ta a mi wo e lo a mi me jibili 我和你，这边的百姓这的些，和你，啊，我面前，给我给两次，说你多严，他们都怕逼，给现在，他们也多，现在人，啊，都怕比呀，哎，反正明年，哎哎来我这呀，还，比今天啊，我还过去比呀，你看，哎哎还今天啊，我你子好看很恐怖，哎哎阿都红哎乱七八糟，们子好看，啊，这都看不起。 mē hūlī rē kē shī nē āgō hī hī hī nē hī āgō chō wē rā shī jā sō āgō hī nē hī mē dū hī nē hī tsī rō hō nūmi ngō shō, nī hī nē hū sā hū nī, nī hī tsī pēlō lē, nī tsī pēlō mō shī yā zā, mē kī mī mī shī nī shī nī hī, nā shī nī bē mō rē shī yā zā, ā gō nī tsī chē mō rā sā, ā gō nā kā mī nī hī, ā gā bā mē nī hū rā shī kī jō sō, ā gō nī hī, ā gō nī hī, tsī nūmi ngō nē kē hī hū nī, nī tsī pēlō shī 五毛人民币，没一眼；五毛人民鸡，阿瓜能吃偏要哄你，阿瓜真老吃。